Pentsatuko dugu, bederatzi voltioko pila bat dugula, eta haman sortzi ometako erresistentzia bat. Beraz, Adiketa honetan eskatzen digutena da, bombillatik pasatzen den intentsitatea kalkulatzeko. Hori egiteko, omen legea erabiliko dugu. Eta omen legeak zer dio. V berdin i bider dela voltaia berdin, intentsitatea, behar, erresistentzia. Kasu honetan, eskatzen digutena, intentsitatea da. Beraz, erresistentzia hau, beste aldera pasatu beharko dugu. Biderkatzen dagoenez, beste aldera satitzen pasatuko dugu. Orduan geratuko zaigu, V sati R dela intentsitatea edo korronte elektriko. Beraz, I berdin V pilaren voltaia bederatzi voltio dira. Sati R bombilla da erresistentzia daukan gailu bakarra, beraz, ama sortzi ohm. Bederatzi sati ama sortzi, 0,5 bost ampere. Beraz, korrunt elektrikoa 0,5 amperetakoa da. Urrengo ariketan eskatzen digutena da. Pila berdina izango genuke, baina kasu honetan bombila bakarra izan beharra bi bombila ditugu serian. Lehenengoa, amazortzi ometakoa izango litzateke eta bigarrena bederatzi ometakoa. Eta eskatzen digutena da bombilla hauetatik pasatzen den intentsitatea kalkulatzeko. Ikusten dugunez korronteak ez dauka beste biderik, beraz lehenengo bombillatik pasatzen den intentsitatea eta bigarrenetik pasatzen dena berdin berdina da. Kasu honetan i intentsitatea izango da. Bi bombilla ditugunez bata bestearen atzetik zirkuitu hau eta marrastuko dudan beste zirkuitu hau ba ekibalenteak edo izango lirateke. R bat bi deitzen dugun erresistentzia hori izango litzateke lehenengo erresistentzia hau erre bat gehi bigarren erresistentzia hau erre bi eta zergatik ba biak serian daudelako bata bestaren atzean erre bat amazortzi om erre bi bederatzi om R bat bi, ogoita zazpi, om. Beraz, intensitatea kalkulatzeko, izan gaitzatea. Badakigu, omen legeak diela, iberdin, u esati, R dela, intensitatea, beraz, voltaia, ba, bederatzi volt, bederatzi volt. Erresistentzia, ba, erre bat di. Kasu honetan, hogeita zazpi, on. Hau, simplifikatu ezkero, geratuko zaiguna da, bat zati iru ampere, edo 0,2 txapela ampere. Ariketan bertan, eskatuko digutena da, voltimetro bat erabiliz, V bat zenbat izango litzateken. Eta, V2 zemat izango ditzateke. Hau da, zemat voltio ditugu lehenengo resistentzian eta bigarrenean. Gogoratzen dugu, voltioiek izango direna, bederatzi voltio hauetatik torriko direla. Hau da, V bat gehi v beti bederatzi voltio eman behar dutela. V bat dela I bider R. Kasu honetan V bat izango zen I bat, bider R bat. I bat zen bada, bat zati iru, ampere. Bider, erre bat, amazortzi, om. Kaso honetan, amazortzi zati iru, zei. Da ze unitate, zei volt. Beraz, bederatzi voltiotik, zei volt, egongo dira, lehenengo bonbilerentzako. Eta, ube bi, izango lehizateke, i bi, bider, erre bi, Eta bakigu IB bi, bigarren momoiatik pasatzen den korronte elektrikoa I dela. Hau da, ampere erena. Bider errebi. Errebi, izango nintzateke, bederatzi ohm. Bederatzi sati iru, iru volt. Ikusi dugunez, sei gehi iru, bederatzi volt. Hau da, hasieran genuen, pilaren voltaia bera dugu. Beraz, V bat, 6 volt. V bi, 2 volt. Eta abietatik pasatzen da, intensitate bera. Ampere, erena edo 0,2 txapela ampere.